Eu tô voando alto Segurando a vontade, trabalhando É Eu tô voando alto Segurando a e trabalhando dobrada Eu perguntei, é quem?